мемлекет басшысына үстіміздегі жылды жарты жылдықтың даму қорытындысы жөнінде баяндадым елорданың даму қарқыны жоспар бойынша жүріп жатыр президентіміз елорданың инфрақұрылымдық даму жөніне баса назар аударуды тапсырды мысалға ол жылу желілерін уақытылы э, іске қосу мысалға тэц үште құрылыс жұмыстары жүруде осы мәселе сонымен қатар таза ауыз судың көлемін көбейту жөнінде себебі елордада халықтың саны жыл сайын артып келеді соған сәйкес біз судың да ә, мөлшерін көбейтуіміз қажет сонымен бірге инженерлік желілер олар мынау электр ә, желілермен қамтамасыз ету жаңа құрылыс аудандарында ә, тиісті инженерлік ә, инфрақұрылымды дамыту ә, көліктің саны көбейгеннен кейін жаңа көпірлерді уақытылы ә, іске қосу Э, сонымен қатар э, ең негізгі мәселе осы қаланың халқының саны өсуіне байланысты қолжетімді баспананы э, қарқынын төмендетпеу сонымен бірге әлеуметтік нысандарды мысалға мектеп құрылысын басқа да әлеуметтік нысандарды уақытылы іске тапсыру жөнінде тапсырма берді сонымен қоса елордамыздың анау қоғамдық кеңістіктерін жалпы абаттандыру мәселесін және халықпен кері байланысты күшейту жөнінде тапсырма берді